А что вы меня руками я толкаете? вас не толкаю, А почему руками толкаете? Я жду, Олег. Предъявите мне ваше удостоверение, пожалуйста. Я не с вами, я с вами общаюсь. Олег. Не снимайте. Имею право, согласно Конституции. Не имеете права.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 Серьезно. Товарищ правознавець. вот. Не знімати на відео. А хто запрещає знімати? Я запрещаю. Ти запрещаєш? А хто дозволяє знімати? А хто тут такі, що ти можеш запрещати? А ви хто такий? Предоставьте удостоверение. Кому? Мне, особі. Особі? Да. Якій да. особі? Особі. Какій особі? Особі. Виконайте вимогу статті 18 пункту 3. Да. Вашу вимогу я виконувати не буду. Ваше удостоверення? В мене його немає. Ви хто? Я людина. Да. Вы не хотите? Ну, а почему вы в форме? Захочу и ношу форму. У нас запрещено в государстве носить форму. Вообще-то да, вы в законодательстве видно вообще, да? Вообще. Понятно. Кому и ношу Ваше форму. удостоверение. Друзі, мої вітання. На сьогоднішній день дуже багато матеріалу стосовно того, що співробітник поліції забороняє фіксувати своє службове посвідчення. Зараз ми дізнаємось, чи заборонено це на законодавчому рівні? І чи взагалі поліцейський має підставу відмовляти вам, коли ви фіксуєте службове посвідчення на фото і відео? Зараз розвертаємось і повертаємось на пост Чутова, поспілкуємось з посадовими особами. Дуже багато ситуацій. Коли особа звертається до посадової особи та вимагає пред'явити службове посвідчення, в свою чергу співробітник поліції пред'являє але забороняє фіксувати на фото, відео. Ми вже до цього не спілкувалися по цьому е, поводу, по це питання особисто. Можете, ось приклад, ми покажемо приклад. Десь, що... десь у вас у архівах навіть є моє посвідчення да, зняти. Да. <laughs> Так, згідно статті 18, особа має право вимагати, щоб ви пред'явили своє службове посвідчення, де зазначено посада, прізвище ім'я по батькові, інспектор УПП в Полтавській області. Дійсно, до 23-го видано в 19-му році. Знову у нас там є окрема а, тема, це що не зазначено, що це у нас службове посвідчення. Ну я говорю, що ми вже і раніше стосовно цього спілкувалися. Я в цю проблему особисто я не бачу. Ніякої там конфіденційної інформації, яка б стосувалася мене чи моєї можливо сім'ї вона конфіденційна е, в цьому посвідченні. Ну як вона може бути конфіденційна, якщо на вимогу я зобов'язаний її надати? Бачите, з полтавською поліцією не виникає жодних питань, коли я вимагаю і фіксую службове посвідчення. А з цим питанням ні у кого ж не виникає проблем. От у цих співробітників поліції. Да, да. Та можна Дмитро що або раніше стикалися, то проблем лежить. Я, як особа, звертаюся до вас. Будь ласка, згідно статті 18 пункту 3, можете надати мені можливість ознайомитись з службовим посвідченням. Взагалі нема проблем. Чи маю право я на фото, відео фіксувати ці дані, які ну, не є конфіденційними? Будь ласка, тут немає нічого такого. Бачите, друзі, з полтавською поліцією не виникає проблем і не потрібно з ким, а ви подивитесь, вже є повна наборка. Поліція Києва, поліція Луцька, поліція, Харківська поліція. Ну в Харкові взагалі вони без жетонів і вказують про те, що я взагалі не зобов'язаний представлятися, пред'являти своє службове посвідчення. Я вказую на те, що у вас порушення однострою, та наплювати. Закрились на посту, півтори години ми чекали поки нам не зателефонував комбат і не вказав про те, що та хлопці просто стісняються. І дуже багато коментарів і людей звертаються. А чому так? А яким нормативно-правовим документам заборонено фіксація? Та жодним не заборонено. Конституція вам вказує, ти маєш право збирати, зберігати, поширювати інформацію на власний розсуд. Закон України про нацполіцію вказує, що ви повинні пред'явити, а я маю право фіксувати. І коли поліція, та що забороняє, відмовляє, вони не посилаються на жоден нормативно-правовий акт, коли обмежують це. Ну, моя думка така. Дякую вам. Так, і зараз щас, давай пару. Ось отак, друзі, тренуємось потрішечку і готуємось до змагань. Категорія 4Т. Картодром Лтава міста Полтава. Нас тренує Юра, професійний він і гонщик, і дуже багато у нього можна взяти, знаєте, досвіду. І це таке хобі, коли є можливість, знаєте, може можна відключитись від усіх проблем і вдосконалювати свої навички. Перше місць результат добрий. Будемо продовжувати далі змагатись, досконалювати свої навики. Тому рекомендую, друзі, якщо маєте час та можливість, картодром Полтава. Є у нас школа картингу, можна тренуватись, є прокатний картинг. Можна дуже приємно провести час. Тому запрошую. Друзі, хочу вам нагадати, що згідно закону України про національну поліцію, саме стаття 18 пункту 3, там вказано, що поліцейський зобов'язаний пред'явити службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною інформацією. Конституція України, стаття 34, вказує про те, що кожен має право вільно збирати, зберігати і поширювати інформацію на власний розсуд. Конституція вказує про те, що громадянам України дозволено все що не заборонено законами України і Конституцією України, а органам державної влади, їх посадовим особам заборонено все, що не дозволено, не передбачено, не визначено законами України і Конституцією України. І закон України про захист персональних даних стаття 5 вказує, що в Посвідченні не є конфіденційна інформація, і ви маєте повне право фіксувати ці дані з полтавськими поліцейськими, щось не виникає проблем. Якщо ви зафіксували такого співробітника поліції, який відмовляється на камеру вам надавати посвідчення, окей, звертаємось до керівника зі скаргою і додатково ще надаємо матеріал, тому що є дисциплінарний статут, де передбачена їхня відповідальність, коли він не виконує вимоги закону або конституції України. А Олексій... Ну, ну не факт, конечно. Алексей, ну не факт. <laughs> Ну, это не точно. Как я вам контент делаю? Круто. Вообще отлично. Норм, да? Парень контент делает. Жжет вообще просто. Красава. Жжете вы. А, ну, жжет, на самом деле, вот этот вот инспектор Алексей, который, я думаю, не, не должен вообще работать в полиции, не должен служить украинскому ну, народу. Решать, не мне решать, это мое личное мнение. Я думаю, люди это увидят и оценят в том числе, и наконец-то, я надеюсь. Знаете, сколько раз меня люди уже оценили? Ой, положительно?